各位观众，大家好，我是张伟老师。喜欢我刚才的魔术表演吗？欢迎各位来参加我的魔术体验课程，一起创造奇迹。谢谢大家。